Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Amos Makalla amezindua barabara za Mkwajuni kata ya Mbweni zenye urefu wa kilomita 7.85 ambazo ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 12 huku akimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha fedha za ujenzi wa barabara hiyo ambayo imekamilika kwa asilimia mia moja. Makala amezindua barabara hiyo Mei 4, 2023 na kusema licha ya kata ya Mbweni kuonekana ya kisasa kama zilivyo kata zilizopiga maendeleo, pia wananchi wataondokana na adha ya changamoto ya ubovu wa miundombinu ya barabara hasa tatizo la mafuriko nyakati za msimu wa mvua na masika. Katika nukuu yake, Amos Makala amesema kipekee, naomba nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuidhinisha fedha za ujenzi wa barabara hii katika kata ya Mbweni ambayo imekamilika kwa asilimia mia moja na kuifanya kata ya Mbweni kuwa ya kisasa kama Masaki. Kufuatia kukamilika kwa barabara hiyo, Makalla amempongeza mkandarasi Kings Build Kings Builders kwa kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo na kuikabidhi kwa wakati ikiwa kwenye ubora mzuri kwa mujibu wa mkataba aliosaini na serikali. Aidha, katika hatua nyingine, makala ametoa wito kwa wananchi wa Mbweni kuhakikisha wanatunza na kulinda miundombinu ya barabara hiyo ikiwa ni pamoja na kutotupa taka kwenye mitaro, kutoharibu taa za barabarani na kila nyumba kupendezesha mbele ya majengo kama kuweka bustani. Mimi ni Adelewats na hiyo ni News and Updates.